Papi, ¿qué estás haciendo? Buscando a tu abuela. ¿Y como por qué debería estar ahí? Ah, pues como ella le gusta meterse en todo. ah, ah no está. Lucho. Hijo. Despiértese, hágame el favor. No sé, yo no sé qué le pasa a mi mamá. ¿Cómo se le ocurre dejar a mi abuela irse para donde de Lucho como es de peligroso? Él le emborracha a cualquier persona que se le cruce. O sea, de milagro no le hizo la vuelta. olviden que dije eso. Desayuno. Lucho, ¿cuál desayuno? ¿Dónde está la abuela? a ver? cómo dónde está la abuela. Mi mamá dijo que después de hablar con ella ayer se vino para acá. ¿Dónde está? Para a ver? Puede estar. manos y parce. que nunca hubieran rompeado. Esperen un ratico, que eso. Los borrachos van apareciendo como, como zombies. Es que con este guayao, era pelada gritando, Bueno. Yo lo único que me acuerdo, y es pues porque tenía pues un recuerdo borroso. Yo estaba ahí sirviendo los traguitos, relajado, y, llegó la abuela de toda figura así como es ella, a pedirme que le, que le sirviera, yo le serví, y se tomó uno, no sé, tres traguitos, pues no sé. Y ya, pues estaba contenta, pues. pues. yo ya, ya estaba como medio prendido, pues porque yo empecé a tomar desde las, ah, como desde las 4 y nada, y en, medio de esa locura mía yo vi como un collarcito de esos, antioqueños, pues de arepas, y se lo puse a la abuela, pues coronándola por ser la reina y todo, ¿sí que pero nada, ya se tomó como tres copitas conmigo ahí y ya, pues, pues yo no sé qué más paso. Vea, eso es lo único que yo me acuerdo. Pues, es que la verdad es como medio Laguna. Pero, pero estar ahí, no te acordás. ¿Yo? esto. No, no, no. Y no me metan en los cuentos. Ah, 70 le llegaron y en familia una pieza le arreglamos, una familia diferente se juntó y entre tragos la abuela se perdió. ¿Dónde está la abuela?